気になるのがなんでそんな体育会系というか公務員の家系に生まれてお堅い家に生まれてお宅になったんですかいやそれはね分かんないですよなんかちょっと突然変なんです突然なんですか、あのー、これがこれがもう俺の影響を形作ったみたいな、ね、姉の影響でかかったです姉がやっぱりアニメ 漫画オタクでうちの一番上の姉なんか仲良しとか、いくつかの雑誌に連載も持ってたぐらいなんですけどえ漫画漫画やってますね、えー、漫画もやるし日本エッセイスト大賞も取ったことがあるしそれでいて、えー、フィールドホッケーでも、えっと、全全日本2位みたいなよくわかんないどんな血なんだいやなんかね何でもできたちょっとやると何でもできちゃう人っているじゃないですか姉が一番上の姉が天才系だったんですよすごいなであれに憧れて たらお宅にも憧れるじゃないですかある意味それでちょっとそっち僕姉に最初紹介された漫画家いくつはあもちろん「ゴルゴ13」とか、うん「マカロニほうれん草」とかあったんですけど、うん、最初にインパクトあったのはね「うるせえやつら」だったんですよ。うん、高橋留子先生、うん、でラムちゃん見て、うん、来ましたねそれはしょうがない <laughs> 最初に触れたのがラムちゃんだともうしょうがないですねででも僕が最終的に結婚できた っていうか結婚させてもらった、はい、あの僕に来てくれた、はい、僕にわざわざ結婚してって言って、来てくれた妻は当時本当もうもう格好も何もかもラムちゃんみたいな。えラムちゃんでしたね最初えでもねラムちゃんみたいな格好で虎島のビギニいやだからあのレースクイーンでもあったしモデルでもあったし水着モデルでもあったんですよ、はあ、モデルさんだったのではあはあはあまさにラムちゃんが来たみたいな状態です。待ってください。なんでモデルにモテてるんですか。 いやだからそれがまた面白くて、はい、俺そのモデあの結婚式もすごかったんです結婚式もあのこれたどり着きますけどねその結婚式もすごくてゲーム業界のプレ TGS みたいな東京ゲームショウのはいはい、あの会議場みたいな感じで業界人ばっかり集まってるんですよね、はいはい、僕の方は、うん、ゲーム業界ばっかりですよ櫻井さんも来てくれて <laughs> なるほど ゲーム業界の重鎮から若手のクリエイターも全部揃えてたんですよ本当に今見るととんでもない目なんですけどで片や妻側の女性は女性陣は全全部モデル仲間とかばっかりだし資生堂の資生堂のそれこそ CM 出てる人とかこんなばっかりだから綺麗どころのモデルばっかり集まってるわけじゃんこのギャップがとんでもないじゃないですか悪い集まりそうななんだこれのゲーム業界がおどおどしちゃってみたいな、うん、で なんでそこ設定持ってたかっていうとこれまた面白くてそのやっぱモデルの女の人ってモテるじゃないですか、うん、だからそのすごいある意味こう寄ってくる人が多いんですけど、うん、逆に言うとねやっぱり、ね、こう悪い男の人に会う確率もでかいんですよ。そりゃそうだ、うん、でうちの妻は僕より一回り違うんですけどねまさに江戸で言うと一回り下なんですけど彼女が悟ったのは あのやっぱり自分が持てる人間でお金を大量に持ってるようなタイプは、ダメだと思ったらしいですよ。イケメンいわゆるモテるイケメン金持ちは、あかんと。なんつうかそれまた全部極端な考え方をする女性ですね。これはひょっとしたらサラリーマン最強なんじゃないかと思ったらしくて安定を求めたでだから俺衝撃的だったのは 結婚した後に初めて見せてもらったんですけどそのそ妻からじゃないですよ妻の友達に見せてもらったんですけどその LINE のやり取りで、えー、と僕と初めて会った日に妻がその友達に送った LINE の内容が、えっと、ちょうどちょうど絶対浮気とかしなそうなぐらいの顔の人見つけたっていう失礼なちょうどだけどだけど妻は、うん、とにかく最初顔から入ったらしいですよ 顔かなそう気に入ったんですって当時の原さんは今の原さんとほぼ変わらない変わらないですこれらないこの人多分浮気しないだろうなと思ったらしいんですよなんか矛盾してないか悪い男ダメって言ってたのに悪そうですよすごくいやでも <laughs> 悪いですかね僕悪そうですよめちゃめちゃ でも眼鏡取るとそうでもないですよね。あそうそうああいやいやそうならないそうならない。ひげ <laughs> が怪しいですね。まあねひげが怪しいのは確かに、ね、ちょっと怪しいですけど。うん、えー、でもやっぱ話してるから誠実さが伝わったんですかね。なんかおかしい話ですけどこのこいつ大丈夫だなと思ったらしくて、うん、だから僕本当付き合ってすぐに私と結婚するって誓約書を書けって言われて怖あのかか直筆で書いてあの 誓約書誓約書とハンコまで押させ欠板でしょ欠板的な欠板じゃないけど夏の主主肉でビっていうわあラブコメのヒロイン見てそうそうほらほらラムちゃん押しかけてきたラムちゃんみたいなでし確かにおラムちゃん来たみたいな虎島ビキニ着てましたいや虎柄は着てないですけど水着モデルだったら死ぬほど持ってましたけね水着は着てました、うん、あの レースクイーンの格好も水着の格好ももちろんそれはもちろんね着てたんですか着てたっていうかさごごめん <laughs> だってその時は現役でやってましたからいやいやいやいやちょっと見せてって言って家でプライベートあ家ではもちろんねや <laughs> やめようよこれやばいよこれもう裏切られたらこの人リア充だもんこれいや だからさ遅れてきた僕だから40ですよ、結婚したのえー、本当っすかすごいな、まあ、毎朝だから今お付き合いしてる方はいらっしゃらないですか <sighs> いらっしゃらないですねちなみにだけど言い言い寄られたりすることないですかうんとですねなくはないんですいやだから今ぐらいこうちょっとが知れてきちゃうとああるんじゃないですかねなくはないんですけれども、えー えー、っとこう言っては失礼かもしれませんけれども俺に寄ってくる女、大体訳ありどどういう訳があるんですかねメンタル関係だったりあほうなるほどあとはんちょっと変わった趣味の子だったり変わった趣味ってすみませんあの言うたら失礼ですけど、うん 変わった趣味って人に言えないような趣味持ってます <laughs> いやそれはシンプルにあのー、俺人生で一回だけ、えー、一目惚れされたことがあるんですよ。ほうほうほうすごいいいいいじゃないですか。それねあの電車に乗ってる時だったんですよ。あすごいそんなことあるんだ。あるんですよねびっくりしたんですけど電車に乗っててドアの前のあの空間あるじゃないですか、はいはい、俺そのそこに寄りかかって 立ってるのが好きでいつもそこに立ってるんですけれども、はい、向かい側にその女性が同じようにして寄りかかったんですね、はい、トイレになるんですよドアの、はい、で俺は何もせずぼーっとしてたんですけどそしたら突然向かいの女性が俺に携帯の画面差し出してきたんですよえってそんなことあんだ、うんなんなんだと思って、うん、なんか痴漢でもされてんのかなってああ分かります分かります、うん、覗き込んだら あのものすごくタイプなので連絡先教えてくれませんかって書いてあるすごいそれはすごいわそれ俺思ったのははーんって、うん、筒持たせだなってあほらわかりますよ、うんモテたことのない人たちがそういう目に遭うと <laughs> 裏があるに違いないと思います、ね、人生で一遍もう告白なんかされたことないしモテたことないからよね、かりますわかりますこの俺に筒持たせを仕掛けるとはいい度胸だって思ったわけなんですよでもね、うん なんだこの野郎って思って顔見たらですね本気っぽいんですよねすんごいもじもじこれはただのあれじゃねえぞと、うんうん、なんかすんごい本気っぽい顔してるんですよ、うん、な説明難しいんですけれども、うん、分かります全部感じ取ったわけです、ね、決してふざけてるわけではない、でそこであのー、まあ当時俺もメディアとかに出てて、 えー、まあなんかそのもう知ってる人なのかな、はいはい、マフィア感じたって。と思っちゃったわけです、うん、で聞いたんですよ、うん、あのちなみに俺が誰だかは知ってるのかなっていう話をしてちょっとこの風景で聞かれるとどこのどこの組のもんか分かってるか <laughs> まあ聞き方に問題はあったかもしれませんけれども、うん、例えば俺はメディアとかに出てるの見たことあるのかなみたいな柔らかい聞き方をして。 できょとんとしてるわけです知らないっぽいああじゃあ知らなかったんだ本当にマジの人目おらしいんですよすごいなスキンヘッドでひげでサングラスで革ジャンの男ですよ、うん、あの世紀末ですよね君これがものすごくタイプなの、ってなるじゃないですか、はいはい、うん、でもね残念ながら当時俺は女の子と付き合う気はなくてですね、あのー、それはなぜ面倒くさい ああ、でも分かるな、労力がね自分が使ったことのない筋肉を使うようなもんですからねそれにその頃はちょうどあの現実の女 なはもううんざりだって思った時期で二、ね、次元そう二次元でもう十分だっていうふうに凝り固まってた時期なんですよ、はいはい、今はもうあの現実の女だろうが男だろうが何でもいけるんですけど、ね、何でも何でもいっちゃダメ何でもいける何でもいく何でも美味しくいただけるんですけれどももう結局でもそういう時期ありますよね、うん、うん、だからそれもある意味こじらせてるというか、こじらせてるんですよ、うん、でまあ、うん、悪悪いんだけれどもちょっとうん君とそういう関係になることはできないなっていう話をして教えなかったんですか うんとですね教えなかった、ね、その時教えなかったでまあなんならちょっとあのこういう男に気軽に声かけない方がいいってちょっと忠告しました、ね、ああそう <laughs> 出てくるぞ <laughs> それはそれは違うそれはもっと若い頃の話だ俺俺だったからよかったけれどもまずそうですよね食いつくやついますもん、ね、俺に似てる男にろくなやつはいないんですよ あ面白い分析ですね俺俺はいいんだけれども、俺はいいんだけどまず俺みたいな格好してる男はまずまずろくでもないからやめた方がいいっていう話をしたんですけれども、まあ好みだったらしいんですよね、うん、そそそれでいうとスキンヘッド以外は似てるけどか、うんうん、まあもし原田さんもこうやって目の前に立ってたら出されたかもしれない両方にこうどっちかどうですか 考えてみると災難なんですよその子もあの例えば本気で俺みたいな好みだった場合確かになかなか日常出会わないんですよ出会わないし、うん、相当勇気がありますよね声かけるのに、うん、だからこのこれがドストライクってなったら確かに見つかんねえだろうなってそれは電車で声もかけるわなでも逆に言うと今思えばそれこそちょっとそのことちょっと話してみたいぐらいですよねうんそうですねちょっと特殊な子が多いですよね やっぱりマフィアさんに寄ってくるのが特殊ってマフ好きってなるとまあ特殊だけどでも逆に言うとそのだんだん内面的なところも情報としてはみんなの中に入ってきてるんでだってだって伝わるじゃないですかマフィアさんってあの風体はこうだけど恐ろしくピュアというか、うん、その あと実際以上に大人に見られます、うん、ああそうなんおっさんに見られるのは昔からだったんですけどまあまあそれそれ見かけの問題ですよねあとはなんか立ち振る舞いのせいで年上だと思ってたって言われることがたまにあるんですけれども、これわかりますわかります。だそれもあって結構その年上好きの女性 から声かけられるんですけれども、実際に話してみると相手の方が年上、ああなるほど、そういうケースが多いんですね今本当に記憶の扉が一瞬開いたんですけれども高校時代、通信制行って、はい、課外授業というか、交流授業みたいなのがあったんですね、その交流授業で 山奥のまた別の学校に行くわけなんですよいちいち山に行きます、ね、いちいち山なんですよ、でそこでなんか畑仕事がさせられるんですよそその時に何かの授業で、あのー、初めて会う女の教師とクラスで2人っきりになった瞬間があったんですほうほうほうどういう流れだったか全く思い出せないんですけどその女の教師が俺に向かって「あのお兄ちゃんって呼んでいいか?」って聞いてきたんですよ。えー、なんですか危ないっすね危ないでしょ 俺高校生ですよ、うん、相手大人っすよだってでも当時から見た目これだったんですよもうすでに、うん、もうもう出来上がったもうこれですもうこれです、はい、でそれを考えるとやっぱ俺に寄ってくる女大体訳ありなるほど、うん、そんなんばっかディープに付き合ったことっていうのはあるんですか、ないないないですねあのー まず人付き合いが苦手だって言ったじゃないですか,、だからそれの延長でもあるんですけれども長く同じ人と一緒にいることがまず辛いんですよああすんげえわかりますねわかりますここまでいくとわかるな人生において定期的に人間関係をリセットしたくなるんですリセットしたくなるあの それはやっぱ自己肯定感が低いんだろうなその、失望されたくないとかいうのも込みなんでしょうね多分あるんでしょうね、うん、で今は幸いそれもなりを潜めているんですけれども、はいはい、まあもう病気のように出てくる瞬間もあるわけですね病気のように出てくる瞬間あるし当時もそんな考え方だったんでまず女の子とそのずっと一緒にいるなんて考えられなかった、うん、あわかる、だからあのー、基本的に女の子と関係を持つ時は なるほどなるほどやっぱそこも歪んでますね、ええ、だって最終目的がそこなんだったらわざわざ付き合ってデートして気遣い合ってっていうその工程をすっ飛ばしたいわけなんですよなるほどだからだからやっぱりねマヒアさんは自己自己肯定感と愛っていうものから程遠い人生が半分ぐらい長かったから、うん、抑圧とかいう世界じゃないですね。うん、なんか よかったですねこっちに戻ってきてそうですよ全くもって本当に良かったと思いますしいやだからオタク界に救われたわけですもんねオタクに救われましたねだから俺はもうオタクであるために生きてるので人生の目的がすでにもうあのゲームやアニメやらを楽しむことなんですねですよねそれ以外のことは特に大事じゃないんですよだからそれがあるからこそこの世界に生きていてまあただ、うん、いわゆる オタク界から見るとあのオタク界に攻めてきた人みたいに <laughs> そんなことそんなことないと思いますけど、俺は誰よりもちゃんとオタクのことを思ってると思います今でこそその理解だからあれだけの人がついてきてるわけですよ。うんいやだからそれはオタク界がやっぱシンパシーをマヤさんに感じたから だってこんなにメディア側の人間であんなに支持されてる人いないでしょいないですいないですだから変わってるんですよありがたいお話ですだってねその言うたら別にその「エヴァンゲリオン」の原作者でもないし <laughs> 何かそういうことをやってるわけじゃないんだけども、ええ、アニメファンのからファンになってるわけだから、 それはやっぱカリスマですよね一個もね、うん、嬉しいもんですね居場所だシンパシーは感じたってくれてるからですよマフィアさんがこれだけ支持されてるのはまあ俺が一方的にそのシンパシーをやっぱ表してるから向こうも受け入れてくれてるとは思うんですね、まあ、あのこいつは見た目おかしいけれども俺らと同じなんだなって思ってくれてると思うんですよむしろお宅から見たら、その1万ほど遠そうな人がこっちに 向いてくれてるぐらい見えるところはあるでしょうね、うん、うん、でもやっぱりこう俺申し訳ないけどめっちゃ笑ったエピソードが何ですかま、マヒさんツイッターでぼやかれてましたけど、はい、タクシーに乗ったら、はいはいはい、タクシーのうんちゃんがどうどう考えても会話の内容からこういわゆる反射の ヤクザの人だと思い込んで話しかけてて一生懸命そうじゃないってことを遠回しに伝えているにもかかわらず運転手側が軌道修正して反射に持っていくっていう <laughs> それねあのー、ちょっと記憶違いしてますよ違いますうんあのー、俺は実は積極的に話を合わせに行ってましたあだあそうか逆に <laughs> 逆にもうしょうがねえと そうかそうかそうだったですねしょうがないというか、うん、こんな機会めったにないなと思って芝居の練習になると思って、うん、ああそれで自分から合わせていったんですか、そうですそうですだからそしたら食いついてきちゃったんですね食いついて多分 V 字手とか好きなんでしょうねで俺が最初に車乗った時にあの多分場所とかタイミングとかもちょっと珍しかったんですよ、はいはいでだからこいつまともな仕事してねえなっていうふうにそこで確信を得ちゃったんでしょうねうんちゃんは。 うんちゃんはその時事ネタと思わせつつ徐々に裏社会の話題にシフトしていくんです <laughs> ええでも最近はねあのそちらの業界も随分厳しいとお聞きしてますけどって、うん、そちらってどちらどちらの業界だって <laughs> 俺は何も話してないですよ、うん、一体どちらの業界の話をしてんだって思ったんですけれどもああそうですねあのコロナの影響でね厳しいと思いますけどって言ったら「うん、えあやっぱりあの そちらの世界でもコロナって影響あるんですねってあれそこでどんどんフィルタリングしていくわけですねそうそうそう確かにコロナの影響って言っとけばどこでも引っかかりますからねそうなんですよでコロナの影響そちらの業界でもあるんですねって言われたけれどもそもそもコロナの影響がない業界はないだろうって話で、だから多分これこの人なんかそういうアウトローの世界の話してんなっていうふうに思ってははんってピンときたから、うん あのニュースとかで見た情報を小出しにして、はいはい、あの話積極的に合わせに行ったんですよ。なるほどうちもね最近あの頭が出てきたところ <laughs> ちょうどの偉い人が出てきたタイミングだったんですよ。ありましたね。うん、そしたらどんな反応するかなと思ったら乗ってくるんですよねやっぱ。うん、いや俺ちょっと本物乗せちゃったと思ったんでしょうね。うん、面白くてねなかなかそんな役やる機会ないんで。はいはい ここはちょっとうんちゃんの夢を壊したくもないしあの話最後まで合わせて楽しんでやろうと思ってなるほど <laughs> やってやりましたねその時は。そうなんだでもそれをやってて違和感がない風景なわけですもんねうん、もねでもいねえよ今こんなやつなんかそんなこんな分かりやすい人いませんよね前に、あのー、映画見た帰りにその時3人いや2人かな あのゲームクリエイターの祁答院誠さんっていう人と2人で映画見た帰りに喫茶店入ったんですよ感想戦やろうっつって、はい、そしたら入った喫茶店が喫茶店があのそんなのあるんですかあるんですよ知らなかったから知らずに入っちゃってあの歌舞伎町にあるんですけれども、はい、そこ入ったらもう店の客層が明らかにおかしい、うもう全員が全員ギラッとこっち見るんですよ、 で、全員が全員、あのー、もう映画でしか見ないようなファッションなんですよ。なるほど、普段この人たちどこに隠れてんの <laughs> 街で見たことないよっていう人たちがいるんですよ。やっちまったって思ったんですけれども、入ったからには席に着くわけです、はい、席に着いてずっと映画の話してるんですけれどもずっとトイメンのあのギラギラの金のネックレスと金のブレスレットつけたやつが熱視線を送ってくるんですよ、ギラギラギラ <laughs> こっちはあの映画の話でその時見に行ったのがあの プレデタープレデターあのプレデターの、新しいやつプレデターズプレデターズ、プレデターズ僕も見ましたよ、あの島に送られるやつですね、悪いやつばっか集められちゃうやつですよねあれ日本のヤクザいるでしょいますいますちょうどその話題だったんですよ。ああ、よね。あの相打ちになるやつね。えあのプレデターとあそこしびれたよなって話してたんですよ。あのヤクザが刀で。そう。しかもセリフがあんまりないんですよね。全然しゃべ言二言ぐらいしかないんですよね。 プレデター戦うししびれたって話をしてるでそんな話をしてる、うん、あのやばいですねやばいでしょ、う見かけで見かけで逆に得したことありますえっと最初マイナスの印象から入るから仲良くなってからのそれだそのプラスの印象がでかくなるっていうのあります、ね、だからじ実はピュアとか、うん、実はこんなそうですね人なんだっていうところの奥の深さみたいな 感じで見てくれるってことですよね。正直やってる側というかその普段からいつも通りにしてる側からするとわかんないですけど毎回言われるのは最初の印象が悪いだけに今好きみたいなギャップそういう人が多いみたいですギャップもよく考えたら別にマイナスから プラマイゼロになっただけなんだけどプラスに見える本当はプラマイゼロなんだプラスにあのヤンキーが猫助けるとすげえいいやつに見える、うあ分かる分かるさヤンキーが奉仕活動するとでもヤンキーが奉仕活動するよりも普通のやつが奉仕活動してる方が偉いから多分偉いんですよね、うん、どう考えてもヤンキーそのくせガムとかポイってやる、ね、そうそうそうそうそうタバコの吸い殻ポイってやりますから、ね、これはもうずっと俺も生放送とかでずっと言ってるんですけれども頼むから俺を善人だと思わないでほしいっていうその善人だと思われるほど嫌なことないんですよああ 面白いですねそれなぜなら、うん善人だと一度思い込んだ人間に対して人間は勝手に夢を作るんですいやわかりますで特にこの界隈そうですけど、うん、一回失望した時の恨まれ方すごいですよねすごいんですよ、ね、あれ何なんでしょうねあれは勝手に夢見て勝手に失望して勝手に攻撃するんですよですよね、うん、多分それ分かります俺はそれは絶対に嫌で、うん 俺はまともに見えるかもしれないけどこれはみんなの前でまともに振る舞ってるだけで決して善人ではない、うん、まあ今日の話全部聞けば分かりますけど全くそうどっちかっていう、ね、どっちかっていうと、うん、もう反体制派だからああそうかそうか、でもそういう意味で言うと僕は海外で真逆の経験してて僕なんか全然そのマフィアとかギャングみたいな感じの人間じゃないんですけど、ねうん 僕あのいろんな国行くじゃないですかあの不思議なことに例えば桜井さんとかだと「うん、あのすいませんちょっと写真撮ってもらっていいですか?」って見ていくんですよ、うん、外人海外の人でも、うん、そのラテン系のノリがいい人でさえ、桜井さんとかにはいいのかなとかちょっと申し訳ない感じでとか行くんですよ、だけど不思議なことに僕のところに来る人はこうやって来るんですよ。 <laughs> いやいやあえここにみん指輪ごっつい指輪が全部はまってるここにグワーってタトゥー入ったやつがこめちゃめちゃブラザーだと思われてるんですよ、ええ同類みたいなでもう肩を待ってみんなみんなあのあこれ面白いコミコンとかいったオタクも今、いれば、もういろんな人いるじゃないですか、いろんな人の中でこういろんなクリエイターとかとやると、結構この。 女の子だろうが男性陣だろうがこうやって日本人のクリエイターと撮る時は割とセルフィーで「いいいですかいいですかいいですか」っつってこうこうやってやるんですよ。僕の時だけみんなこうやって。 <laughs> わかるね。おおまあ初対面でこんな。わかる。肩組んでくるみたいな僕はなんかその「ヘイブロー」みたいなそれなんですけれども、うん、あのそれって俺も全く同じで、うん、あの お客さんとの距離がすごく近く思われてるんですよ。あそういうことなんですね。あの勝手に向こうが勝手に友達だと思い込むくらいに親近感を覚えてるんですよそれってそういうことなんだラジオとかで話す人ってそういうラジオとかってすごくお客さんとの距離が密になるコンテンツなんですだからラジオのお客さんって割と距離が近い傾向があるんですよで原田さんもしょっちゅう映像に出たりとかしてお客さんから問いかけて喋ったりして僕直接ファンの前で喋ったりそのせいです そう親近感なんです、ね、完全に親近感で一歩の一歩踏み込まれたのハードがすげえ低いですよそうかそうか、うん、あのパーテーション超えちゃってんだだから普段もう合ってる感覚なんですよ僕は普段もう俺とお前合ってるよなっていう感覚で来てるんですよた確かに櫻井さんとか普段合ってる感覚はないですよ、ね、ないでしょ一切、うん、何食って生きてるかも分かんないですよ、うん、そうそう下手したら本当にかすみ食ってるコカ・コーラゼロだけで生きてる可能性ある、ね、そうそうそうそうそうそう、うん、唯一のカロリー源がコカ・コーラゼロですえゼロなのにみたいな、 あの人に家族がいるっていうの想像がつかない <laughs> わかるわかるますよねいや死ぬたら失礼だけどわかりますあの人だけ、うん、家系図から生まれたんじゃない。そうそうそうそうそう何か何かこう大いなる力によって生み出されたこういうね、うん、そうそうこういう丸い青い卵からそうそうそうそうなんか、うん、発酵するやつから、それはわかります、わかりますそうかそうかじゃあ親近感親近感なんですよだから桜井さん距離があるんですよ